Otajonim deb yozadi bu kim ekan kim ekan abdurahim deb yozadi kontaktiga keyin bilsam bir bolali juvon ekan keyin bilsam bir bolali juvon ekan telegramimni kavlab oshiqlarimni poylab nito narsalar o'ylab hadingdan oshmaginja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja hadingdan oshmaginja asal onam shakar onam qand onam e shu yorni deb to'lib ketdi paymonam bittagina o'g'limiz bor qaramading kichkina bir ro'zg'orga ham yaramading besh olti yil bo'ldi shu yerda turganingga topganingdan besh olti so'm atamading hayotimiz hal qilmaydi sarpayu boylik bu qanday er ishlamaydi olmaydi oylik bir so'z demasdim qilsagar bizni uy joylik bir nima deng endi siz ham turmasdan jim jim jim jim bir nima deng turmasdan jim tim tim tim essiz ko'z yoshlarim jim jim jim endi turmasdan jim tim tim tim essiz ko'z yoshlarim jo'na jo'na jo'na jo'na narsalaring olib jo'na jo'na oramizni ochiq qilsin آیم شد شب گونه جونه ketaman ber ketsa ketar ketsa ketar ketsa ketar boshqasiga uylab qo'yay bo'ldi yetar bo'ldi yetar kim oladi yo manginani yo kim oladi yo manginani yo man olaman